まま深く落ちて永遠を望んだ方が罪か惑わせる狂わせる壊れたまま鳴り響く死を君が操るこの世界が惑わせるまとわりつく It is another m a 感情奪われる前にもうか抜け出せない It is another m a 捜索の場所で歩いてる gonna miss you I won't forget you I wanna kiss you, kiss you I wanna kiss and memory is a goodbye I wanna miss you I won't forget you I wanna kiss you, kiss you I wanna kiss and それで引きつけ合った愛を望んだ方が罪か惑わせ狂わせさまよう中で漂うメロ幻想と錯覚するリアル惑わせ絡まり合う一しなどめ感情さえし殺してもいか抜け出せない一しなどめさあの日から夜させてる say goodbye I don't care about you anymore きっとこれでよかった Cause you broke me and t o r me p a r t I don't feel love for you anymore 愛も痛みも過去も忘れてしまえスタバない I wanna miss you forget